मर्निङ सबैजनालाई अहिले त हामी घोरपानीमा छौँ हाम्रो सेकेन्ड नाइट भनेको घोरपानीमा थियो हाम्रो राम्रो अनुसार सो हामी म चाहिँ चार बजी उठिसक्यौँ श्याम र म र यहाँको चाहिँ चाहिँ दुई हजार आठ सय मिटर रहेको छ र हामी चाहिँ अब रेडी भइसक्यो हिल जानको लागि यहाँबाट चार हजार धेरै मिटर चार हजार दुई हजार आठ सय छ भने यहाँबाट हामी चार सय चाहिँ धेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ तिन हजार दुई सय दस मिटर रहेको छ पुनेल सो यहाँबाट लगभग ठिक्कै हिँड्नेलाई दुई घन्टा लाग्छ अलिकति स्पिड हिँड्नेलाई एक घन्टा अनि त्यसपछि एक घन्टा आधा लाग्दछ हिँडे सो बाटो चाहिँ कस्तो छ भने अब स्टोन स्टेप छ कलो कलो कलो एकदम रमाइलो बाटो छ so let's enjoy my vlog bye see next video the full hill three thousand two hundred ten ten metre so really nice weather. Hopefully. Uh, yes, you, you did it. Sunrise. Yeah. And a beautiful mountain. Mm, yeah. <coughs> Are you happy? I'm very happy. I'm tired, but I'm very happy. Yes. Yes, you did it. <laughs> yes, I did it. Just look at the duck. hey. Hello. It's so beautiful. Yeah. The Annapurna shout and Annapurna 1. Yeah. morning everyone so we just arrived at uh, the Deurali Pass 3200 meter elevation so we just start the trek um, 8 o'clock then we just arrived here the 1 hours so let's enjoy my vlog No yaks here? No. Okay. okay. दाइ यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भएको नि ए माथि पुनिल घोरुपा पानी लेख्नु भएको रहेछ हजुर ए हजुर राम्रो छ That's 1,000. He's going to give me 900. Um, can I, I, can I, can I get something like this instead of... Oh, you on the street? त्यसले त हलो भनिन्छ होइन हलो Now you can walk. 嗯。